Немножко потанцуем. Разойдем ноги. Чтобы это сделать, мы ставим одну ногу на носок, чтобы пятка не смотрела в потолок. А эту ногу мы им делаем выпад. И так пружиним. Сначала без рук. Ставим руки. И на локти. Теперь мы нашу ногу сгибаем, а эту ногу выпрямляем и тянемся к ней. И потихонечку разъезжаемся в спагат. Прожили на том месте, где вам больно. И то же самое мы сделаем на другую ногу. Ну так. Ну. Делаем на другую ногу. Опять же, выпад и те же самые элементы. И у нас новый элемент в разминке. Планка. Это вам поможет держать ровную осанку, чтобы не было искривления. Трениру... Также мы тренируем грудную мышцу. И чтобы ее сделать, мы должны поставить локти на пол в кулачках. Ножки ставим на носочки. И у нас корпус должен быть прямо. И стоим так секунд 30. Сейчас у нас опять же новый элемент – это пресс. Мы его будем делать в 4 подхода. Первый пресс – это обычный пресс, как мы качаем пресс. Руки за голову, удивленно смотрит в потолок. Средний пресс. Чтобы нам его сделать, мы скрещиваем ноги, поднимаем руки за голову и качаем. А теперь у нас верхний пресс. Чтобы его сделать, чтобы это было не так больно, мы изначально кладем руки под спину. Ноги поднимаем и скрещиваем их. Делаем толчок вверх, толчок вверх, толчок вверх. Сейчас у нас будет будет пресс косые мышцы. Для этого мы одну ногу только о, э, сгибаем, вторую мы кладем на эту ногу. Противоположной рукой мы качаем пресс. Также делаем и на другую ногу. Сейчас я вам покажу, как делать рандат. Подпрыжка ногу, той, которой мы прыгали. Как колесо, но только руки у нас идут глубоко в кольце. Заметь, обратите внимание на ноги. Нога у нас идет одна прямо, вторая у нас встает на носок и немножко изгибается, так же, как тело. Делаем толчок. Соединяем ноги вверху вместе. Представьте, что у вас, что вас эти ноги соединили вам скотчем. Обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока и до новых встреч!